اسمها قتل الحق هذا غير بكلمة يا بيت لاق كاملين احساق احساق بغيت تحت ما بغاني جوان بين سباي كل شي نساني كنعيش انا وراسي موازيني كاسي شحال صرنا ديال ليالي كاع ما جاتش في بالي هكا غتكون سخون مورا باقي كوتنيك بكوبليات القوادة جايك خابلات سبع وسطاني بان فخادك ما يحتاج نابك ما كنرحموش لبالك لي بحال نحلمو البيد درجة درجة كنزيد في قلبي كاين الفيدا سطاوكي بالويدا ما خانعتش حسري اللاهرات ما غنبقيش على اللي ما تورني مورا تورني نسيك اللي فات حياتي دايزة مؤلفات مؤلفات علاني كنشوف السما قتل الحق هذا غير بكلمة كلشي كيعبي طلاق كاملين احساق احساق بغيت تحت ما بغيت Kasia Ispas bin turni u turni kina qara whisky حوخت عريلي كاع ما غنبوسكي مشيتي بدماك كل ما غنشدكي كما بين الموني اللي كتحلمو بيها الحمد لله عايشين فيها حياتنا ما فيهاش دراما لا دوز علمتني الزعمة بكيت طابات تلقى Sucha مرتال mrcel Nifi bida koliko kristal Koliko kristal سيك حياتي اوتومات كنعشقو فلاش بالسما كنسمو كي الزهرة من الشامة من الشامة